welcome back to this video. Today I invited three of my friends and we're going to react on European and American celebrities versus Asian celebrities. We are gonna show each other's one Western actor and one Asian actor and we're going to decide which one is best according to each one of us. Oh, let's get started! Ah, ok. No, vabbè dai, Godfrey Gao. Godfrey Gao? Sì, sì. Why? È perché... Non ce n'è. Non ce n'è. <laughs> non ce n'è. la segna italiana. Godfrey Gao. Per sempre. E... Vorrei essere difficile. Ma più che altro uno è un ragazzino, cioè sembra uno sembra un ragazzino, l'altro sembra un uomo, capito? Direi anch'io Godfrey Gap. <laughs> Perché? Perché è un uomo, ragazzi, l'altro sembra un ragazzino. E... Eh... Ben Barnes. Perché? Perché il principe Gaspiano non si dimentica. sa che James Franco è l'amore della mia vita. <laughs> Quindi, raga, mi dispiace. Ma non James Franco. Ok. Allora, <laughs> qui ci siamo tipo altri tre minuti a fissare. Però io... No. No, per me è un Walk. Ok, perché? Perché non lo so, non... mi attira più lui. Comunque, niente. Perché Jichan Walk è Jichan Walk. È tipo la scelta più brutta della mia vita. È stato più facile scegliere l'università. Ma la più, la più brutta della rimane. No, Jichan Walk. Eh, niente, guardandoli accanto è più bello. Cioè, non è più bello, wait. <laughs> Però mi attira di più. Ha vinto. qua facciamo un ragionamento molto più serio, ovvero il fatto che Takeshi Kaneshiro è invecchiato rispetto a questa foto. Quindi, se dovessi dare un giudizio adesso, so, a parte il fatto che darei sempre Luigi Garrel tutta la vita, però raga, non ce la faccio. Luigi Garrel. Io l'ho visto lui nel film. Eh, eh lo so. Qualcuno. Anch'io l'ho visto vedere. Anch'io l'ho visto lui nel film. Bel ragazzo, cioè bell'uomo, bel ragazzo. Purtroppo anch'io devo dare <laughs> la palla a lui. Lui. Allora. Ma biondo. Ho un problema con i piombi. Allora, se vedessi uno come Brock in giro, non lo guarderei neanche. Quindi, Sean. Sean. Sean. Sean. puntini, puntini, puntini. Preferisco Tarzan in questo <laughs> E quindi dico Brock. Brock, Brock. Perché una... Biondo occhi azzurri per me è un problema. Ok, dovessi guardare solo la foto avrei scelto Brock, però conoscendo i lavori, Sean. No, raga. Allora, prendiamoci un attimo per ragionare. Allora, <laughs> da una parte c'è un manzo e dall'altra <laughs> parte c'è un altro manzo. <laughs> con beef. <laughs> esatto. Ma sarà pure biondo con gli occhi azzurri, ma Tom Hiddleston non si parla. Quindi no, chi è? Tom Hiddleston. Per me la scelta è molto semplice in realtà, <laughs> perché a me Tommy Desmond non piace. <laughs> per carità, bravo, recita benissimo, eccetera, però vado su Bing io stavolta. Okay. Allora, Bing è un gran piece of gnocco. Eh, <laughs> Tom Hiddleston, Tom Hiddleston, Tom. Partiamo dal fatto che se io penso a che senso che fa Thor non ce la faccio non, non lo conosco. Anche i senso. Ok, Limino che cos'è che non... Non lo vedo troppo tanto uomo come piace a me. Ok, ok. Lui è più uomo. Ok. Tutto è molto semplice, Chris. Eh, perché mi dispiace per Limino, perché a me piace come recita, parte in alcuni drammi, vabbè, quelli sono dettagli. Ok. Mi piace come persona lui. Eh? È conosciuto. <laughs> Niente, Chris. No. E, allora, Chris è bello, tutto quello che volete, però è una bellezza che risulta quasi comune. Quindi mi Dopo una dura osservazione, no? Dei manzi, <laughs> io direi che il vincitore è, eh, per me Rigarè, perché io credo che lui sia uno degli uomini più belli del mondo. Il mio problema sta tra due persone, una asiatica e una occidentale. Ok, lo so. Perché nonostante mi piacciono gli occhi azzurri, la barba da vichingo incolta, e c'è il Goji Chan Wok. E, ok, allora per me vince lui Garrett. Honorable mention, diciamo. I hope you like this video. If you want to see more videos, you can subscribe to my YouTube channel. You can follow me on Instagram. You can follow this beautiful lady. This talking behind my back. On Instagram too. Thank you, girls. <laughs> we'll see you on my next video and tell me if you would like me to do more reaction videos. Bye-bye. -bye. Bye. Bye.